noche ya se acerca Pasas por el baño para coger velocidad Porque en tu ciudad hay un concierto de ska acá. sky